там вопрос был про фриланс и удаленная работа. Что написала? Удаленный сотрудник и фриланс. Фриланс. Это, в общем-то, это синонимы в большей части. То есть мы можем э, работать удаленно, выбирать время, да, чаще всего. Мы можем э, не ездить в офис, можем не одевать там костюм, галстук, да, это общие вещи. Есть некая небольшая разница. Фрилансер это, э, как назвать, это работа на заказ. То есть ну, есть заказчик, да, допустим, один заказчик дает, допустим, два заказа в неделю, а другой задает один раз в неделю. Ну, постоянно, например, да? То есть здесь количество заказчиков мы их выбираем, там у нас э, проектом. То есть здесь мы работаем с заказчиками непосредственно, и здесь в большей части это заказы разовые, ну, либо поставки. Здесь это больше похоже на обычный найм, но удаленно. То есть э, здесь мы работаем дома по времени, скорее всего. Да? Это постоянная работа на постоянного человека за зарплату за зарплату. Вот это основная разница. И еще есть разница в чем? А, это некая нормативная база, да, то есть мы живем все-таки по законам, да, и э, я вам это обязательно расскажу. А, здесь, э, если мы берем заказы как фрилансер, то мы, по идее, по закону, мы должны оформляться как ИП. Ну, честно скажу, что мало кто это делает. Но факт остается фактом. Если вы оформляете себе ИП, у вас идут пенсионные накопления да, Б. Если вы работаете как удаленный сотрудник, то вы работаете как в найме. Соответственно, а, пенсионные накопления платит работодатель. Но опять же, если вы договоритесь с ним официально работать, это не всегда происходит, честно скажу, да? Большинство работодателей, как думаете, почему? Да вообще никто не предлагал. Это зависит от тебя больше. Да, это зависит от тебя, потому что ты можешь устанавливать вот это требование. Удаленно. Удаленно, пожалуйста. То есть здесь зависит все от того, как вы договоритесь с работодателем. Есть люди, которые принципиально не берут официально, да? Ну и плюс еще может такая ситуация, ты в России, а работодатель в Украине, да, то есть тут как бы тоже сложновато. А вообще, как договоришься, то есть можно договориться так, чтобы